izagera umunyarwanda noneho urushaho hari umubyeyi warenze usanga utangiye guteza imbere y'umuziki biteza umuziki utarajyamo kuba hari umubyeyi yari afite abana babiri n'abo bana babiri basaga nk'abasuzugura noneho umwe yari afite yari abana n'ubumuga bwo kutagenda eh, bwo kutagenda eh, eh. undi abana n'ubumuga bwo kutavuga bwo ah, ah, kutareba kutareba yari ikivuga mu maso ni ukuvuga ngo umwe yari agize ate uri kuzirikana cyangwa uri mu muziki

sasu ubwo ntabwo areba ntabwo yarebaga kera twabitaga impumyi sasa rero baje kwigumura ku babyeyi basa n'abagenda bacika ku babyendera bageze mu nzira inzara irabica noneho impumyi ati mwana inzara iranyishe niba wa undi nawe ati nanjye ndapfuye kabisa ariko wa undi utagenda ubana n'ubumuga kuko utagenda ati mwana ati nagize akantu mubwira habaye igisubizo dore imbere hari mm. amapapayi eh?

ngo imfubyi mu byo yaramusunikaga nyine gushikira noneho sasa <coughs> iraruha irarekura wowe undi gukomeza biranga hmm. no gutemburuka biranga ubwo barahanutse no hasi ngo pi iya mu myanya isigira ngo ni cya kuko bayibwiye ngo ni igipapayi igico kinini kigoye nicyo ndahita hmm. sasa rero mu gihe yari arimo nkiga avuga kinini kigoye nicyo arahita ndya wambye ahise avuga ati mani ngewe uvuye tu ati noneho reka ngutabare ubwo baraje afashe ku mabuno ataha ati wangiritse ndumva n'ibitama byabyibye ubwo nyine ubwo mabuno yose amatama kuko niyo areba amatama ntabwo wamagaye ndakubona undi yese avuze ati mani umuze ku kibuga eh. undi ati yewe ati ni byose ati kangu umenye utabare baba arakomeza abakoze imbere mu kibuno ati yewe ati n'amenyo yashizamo kuko mu kibuno hari horoheye rugira ngo ni mu bihanga rufashe eh. ubwo rero banyarwanda eh. tujye tureka gusuzugura ababyeyi abo bana iyo badasuzugura ababyeyi ababyeyi isekere umunyarwanda ah, ni ukuvuga abo bana iyo bakomeza kubaha ababyeyi babo ntabwo baba barahuye n'ingorane kandi ababyeyi barabakurikiranaga mu buzima bwabo sarama mani ni gahunda